Rando dentro la partita, adesso! Marchisio per Balotelli, ancora in avanti, l'1-2, non riuscito in questi giorni. A Cracovia Balotelli con la spalla, Montolivo, Balotelli si difende, finisce a terra. Cassano, buona l'idea, Balotelli che schiaccia il pallone, sempre Bonucci. Su Mario Gomez, Balotelli ancora molto... Tirmento per Cassano, Palla sotto ancora Cassano, il sinistro Balotelli. Sì! Gol! Al ventesimo Balotelli, Mario Balotelli eh. porta in vantaggio l'Italia. Incredibile come si è alzato Mario Balotelli, ma splendido l'assist eh, con il sinistro di Antonio Cassano. Cass- una coppia che c'è, una coppia che funziona. Cassano questi primi minuti, cerca pochissimo la profondità, sta sempre dalle linee, lascia Pallotelli in mezzo ai due avversari, però qui veramente una magia. Vuole servire Chiellini, non lo vede. Marchisio, molto, molto arretrata quest'oggi la posizione di Marchisio, ha paura quasi nell'inserirsi. Sì. Un lavoro di grande copertura quello di Marchisio, di grande sacrificio. Pallone che può mantenere anche una certa resistenza, no? Bello per Balotelli! È buona, buona! È buonissimo Mario Balotelli! Palla sul destro! E... Eh, sembra una statua. 2 a 0 sì, al 36 sì, sì, esplode il tifo azzurro qui allo stadio di Varsavia sapevamo, ci abbassiamo, abbiamo la palla profonda tra i due difensori centrali e Boateng o Boateng qui sulla destra, ecco Guarda qui, posizione regolare. Posizione... Cassano, poi Montolivo e Balotelli, protagonista assoluto, il re di questa partita. Balotelli parla stretto Alessandro Antinelli con briosità la manovra, è molto dinamica. Balotelli ecco. Cassano di prima ancora di ritorno per Balotelli. Infatti presumo che Biellini perché lo vedo un, po', sì. un po', fuori ah. fase adesso. Finisce a terra Balotelli. Balotelli. Crampi. Palotelli da un po' accusava qualche piccolo problema adesso il cambio potrebbe diventare obbligato colpaccio sinistro buffetto, buffetto di Prandelli riposati in panchina non volevo uscire, ha eh. scosso la testa eh non, non voleva uscire. uscire voleva provarci capito, aveva detto al medico Castellacci aspetta aspetta digli di non fare entrati finisce qui chi lo Italia, Italia. Questa serata cambia la carriera di Mario Balotelli. La carriera di Mario Balotelli è appena iniziata.